Bonjour à toutes et à tous je vous remercie de me suivre. Je vais essayer d'établir un contact avec Bruce que j'y adorais. Je ne vous garantis rien, je ne comprendrai pas ses réponses hélas, car je ne crois pas qu'il parlait le français, mais je vais essayer, afin de capturer sa voix, je vais faire cela sur un bruit blanc donc, il n'y aura pas de voix d'onde radio, et je placerai telle qu'elle et si la d'idées entre vous comprend ce serait gentil de commenter en dessous de la vidéo, je vous remercie allez c'est parti et bonne écoute. Je ne sais pas si j'aurai un résultat. J'aimerais avoir un contact avec Monsieur Bussy. Sachant que je ne parle pas français, si quelqu'un pourrait m'aider. Mais au moins entendre sa voix. Merci mon guide. Bonjour Monsieur Bussy. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît Merci. Êtes-là, s'il vous plaît. Êtes-là, s'il vous plaît. Êtes-là, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez bien, Monsieur Bruce Lee Auriez-vous, s'il vous plaît, un message pour vos fans

Merci, Monsieur Bousty. Vous pouvez remonter dans la lumière. Merci, mon guide. Vous pouvez le raccompagner. Merci. Au revoir.

Thank you.